Opa, Ibai Alzaganaz, mundiako bai EH Bilduko kide eta zinegotzie. Eh? Joan da nekainaren hogeta bostean osoko bilkure euki eta hainbat gai landu gendu zen. Alde batetik, APOA edo gaztelerazko PGOU danagaz lotutako puntu batzuk euki gendu zen, hau da, eirigintza antolamendurako plan orokorragaz, Izen bere, ba, apo barri baten lanketa martxan jartzekoak gara eta osoko bilkura honetan ba, horren abiatzea edo erabaki behar zan, eta horretarako aurreko agintaldietan ja beste apoaren lanketa bat martxan jarri zanez ba, hori itxi egin behar zan, bertan bera geratu zalako orduen horko erabaki batzuk rebokatu behar ziren ba, prozesu barrien martxan jarri alizeteko mungiak aspaldi da apo baten beharritzena, azken baten irigintza arautzen dagoen tresna oso garrantzitsu bat dalako eta ezer bari gauzelako. Eta honek irigintzaren hainbat aspektu arautuko leukez, ba azita etxe bizitza proiekt edo hiri eta landa paisaia, mugikortasuna, klima aldaketa, eh, zaborren kudeaketa eta eta olako beste hainbat kontu hau bat eh, sonartu zen, bai revokazioa eta bai apo barriaren lanketa martxan jartzea eta hurrengo egun eta asteetan bai herritarren parte hartzerako prozesu horren barri be emongo da. Beste alde batetik, beste askotan gertatzen den moduen, kreditu aldaketa bat eukigen duen be ez kasu honetan 2008 bateko bosgarren kreditu aldaketa izen zen, kreditu aldaketak gertatzen dire, ba, aurre kontuan jaso ez ziren hainbat proiektu edo kontzeptu aurrera atara gure direnean, aurre kontuan jaso eta ez dauzen denean, ba, zeo ulertzeko diru gehiago ekarri behar dugu proiektu horrek aurrera atarateko. Kasu honetan, remanentetik hartzen da diru hori normalean, eta bosgarren kreditu aldaketa honetan, Leukarizeko eskolan aterpe bat egiteko kreditu aldaketa izango zen, iruru euro ingurukoa. Eusko Jaurlaritzak eh, partzialki eh, obra bat izango zen, eta hau da, ba, Leukarizeko eskolan urteetan egin izendan eskaera bat. Hori da, eta hau batez onartu egin zen Beste puntu baten, badakizue larrabizke erraldean mungian denpora bat dela, etxe bizitza barriak egiten da bizela, eta inguru hori be urbanizatzen da bilela. Eta hor, normala danez, ba, orain arte existi duten eziren kaleak e, sortu dire. Hori dala eta kale izendegie barriztu edo egokitu behar zan, eta existi duten eziren kaleetarako ba, izenak topa. Hor lehentasun eukiten dabe erreferentzi toponimikoek, lehen autik existituten diren erreferentzi toponimikoek eta ba, bertako izen horrek errespetatu eta kaleek eh, izen horrek hartu behar izaten bez. Bost izen proposamen egin ziren eta hau batez onartu egizen ziren. Eta guk horrez gain, aipatu duen zelako garrantzi edekon memoria historikoaren aldagaia kale izendegiaren lanketan be eh, txertatzeak lekuen izenak berreskuratzeko edo pertsonaien izenak berreskuratzeko edo gertaerak, edo datak, edo olako gaiak berreskuratzeko. Eta ganera, ba, bada aldagai bat, herritarren parte hartzea sustatzeko oso garrantzitsu edana, eta memoria alkarteek azalkarlana be, ba, lantzeko balio dagoena. Beste kreditu aldaketa bat eztabaidara eroan zan osoko bilkura honetan, kasu honetan 2008 bateko zazpigarren kreditu aldaketa izango zan, orain arteko urte honetako potoloena, ie bos milioi eta ardikoa eta bertan kontzeptu pilo bat jasotzen ziren, hainbat proiektu jasotzen ziren. E, proiektu esanguratzuek eta garrantzitsuek euretako asko. Alde batetik, ambulate gizarraren barriztapen lanak jasotzen zeuzen, beste alde batetik emerendako, emerandoko ur hornidurarako lanak, zabalondoko poligonoko sanamenduko lehenengo faseko lanak, Mungia indartzeneko, ba bueno, irugarren e, eh, eta diru laguntza eta bono kanpainako kontzeptuek be, bertan jasotzen ziren eta ba olako beste, beste asko asfaltatzen lanak eta bar eta bar. Guk proiektuen barri euki gure gendun, detaliak esagutu gure gendu zen, esan dugun moduen, hor proiektu esan asko dauzelako. Eta ez bakarrik zein zan kontzeptu eta zein kopurue, baizik eta ezagutu proiektu bakotxa alik eta sakonen detaileekaz. Horregaitik, guk osoko bilkuran zazpigarren kreditu aldaketa honen aurka boskatu gendun, ba, ezin doguleko ezagutzen ez dugu zen proiektuek aurrera atarateko kreditu aldaketa bat onartu. Alandabe, kreditu aldaketak boto nahiko lortu zeuen eta aurrera urten zan. Beste alde batetik, azkenean osoko bilkuratik kanpo geratu ziren puntuek izen ziren arren, guk herritarren batzordean EH Bildutik mozino proposaren bi aurkeztu gendu zen. Alde batetik, ekainaren hogeta zeian ospatzen dan e, torturatuen babeserako nazioarteko egunaren arire, eta beste bat, ekainaren hogeta sortzian ospatzen dan LGTBIQ+, e, arrotasunaren egunaren arire aurkeztu gendu beste bat. Guk aurkeztutako proposamenen ganean lan egin baino, normalean gertatzen den moduen, alkateak ba, beste proposamen batzuk egin zeuzen, gai bardine oinarri hartute, eta azkenean ba, horren ganean egin dugu lan, naiz eta zikera baten gai honek EH Bilduren ekimene ez lan duziren. Bi mozinoak eh, erabateko adostasuna gazon hartu egiten ziren, beraz azkenean mozinoa modure tramitatu beharrean, biek adierazpen instituzional formaga tramitatu dire. Eta eskarieta galderen puntuen ohar bat egin gure izen gendun EH Bildutik, izen bere, kainaren hogeta iruen, deia egunkarien argitaratutako artikulu baten arire euki gendulekuo gobernu taldeak egin gure dauzen amaika milioi euroko inbertsinoen barri. Naiz eta inbertsinio da proiektu horrek ondino onartu barik egon, eta horren asalpenak edo udal batzan be emon ez diren. Azken baten gogorara zigure izen gendun, ba, oposizinoko kideok be, ba, udal honen parte garela, e, mileka herritarren ba, borondatea ordezkatzen dugule eta euren babesa deko gule, eta guk be, erakunde honetan udaletxean hain zuzen be, gure funtzio eta zereginek betetzen dugu Badakigu gobernu taldeak ba, gehiengo absolutuaren logika aritmetiko hori aplikatute gauzako lan egiteko zile egitasune dekola baina bueno, ba, guk uste dugu gauzak beste erabatera egin marko zirela eta logika aritmetiko hori aplikatu baino hobe izango zala herri logika bat edo batasunaren logika bat aplikatea hain zuzen be, ba, alik eta adostasunik zabalenak eh, lortzeko Eta horretarako, ba, ezinbestekoa da informazioa azikera batetik e, eh, konparti ezinbestekoa da alkarlanerako espazioak sortzea eta zabaltzen joatea, eta ezinbestekoa da bai, gure arteko konfiantza lantzea. Eta egia esan, ba, era honetako gauzek, ez da bide horretan laguntzen. Gobernu integratzaile baten iruditik oso alden dute dauen praktika politikoa dago.